ulum uba matam ha pertai tang syukio laring temen kesan ku play syukun epic subscribers baru kiba jumpa tu nombor bagi video sekian channel story telah london ulum kai lai syudon syapang sep ngi na tibet haulum himalaya bad ka jing jingai ke batang rupu armail lane shi 4 km nakaput india ha ka jing sya um da dei ulum uba jerong tam kajing jerong jong u kadai tang nri wajar nri uspa nri upu pramita henry hadu mentah ompat don menu menuru balak ban kio yau te ulung kad bayu lum ivres uba jerong tam ka pertai lak bungut kilayo ban kio syaduk syekler yau te ulum kailash lanyo kentang da kiniam hindu kiniam buddhas kiniam jain bat kiniam bond ki hindu ki ong kadai ka chaka shong jong ka blei ba klan jong ki kasiba dei na kata kadao ba kate ka blei kam sha ye ki breo ban ki ho to ilum bat ki te ki we ki jat niam ki ba khen kentang ye te ilum ru ki don la ka jong ka jong ka jingai Kawe ka kenhun ki ulum na Siberia hakipuar ba mensua kilak persang ban kiu yau te ulum. Bat hadin bakila kiu kumba katu kat nipo. Kila yo snow ya kajing pelah kimet kipat jongki. Haga bagi tersim jongki kila jerong kensan. Bat unyu keliru kumju. Kamet jongki kering bat tersan. Kumta kala penlong ya ki baki haban lay paino. Lani pai din no. Bat onda kila poy haying. Kitay kibriyo. Kitay kibriyo kila temen kensan bat yap temen sendot. Tang haka arta ka bombadai ka jing yap temen. Kadon ru kawai ka kenhun ka balakiu yau tiulum. Bat ki ong tang maria ya sedang ban kiu kila kela kena no. Om day tang kinong Asia ki bala persang yau tiulum. Henry wat kiri Europe. Amerika bat kiwe kiwe kiri. kiri. Gila persyang naduk kispak senam kibah mencua. Ban kiu ia tiulung kailash. Kijeng syirkai kibah bunjat. Kin syam haba kiu tiulung.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 Tell her. Lelon.